Hello，各位觀眾，又係安全教煮嘢食嘅時間啦。如果咧你有留意開我嘅頻道嘅話咧，其實咧我之前咧用微波燒烤爐咧做咗一個烤雞翼，咁咧但係嗰個係一個懶人做法啦。咁我哋今次咧參考咗呢個 Jamie Oliver 嘅一個。 我哋自己加以改良咗少少啦，因為咧就誒佢嗰個就好複雜嘅，咁我呢個就簡單少少，咁但係咧希望都做得翻個好風味出嚟。咁我哋今日就做一個咧香草雜菜烤雞。咁我哋而家即係睇下啲咩材料需要做先。咁話明要烤雞啦，咁我哋咧就準備咗一隻嘅法國小黃雞啦。 咁當然啦，我哋要解凍嘅，所以咧我預備咗一個解凍嘅版本喺度噶啦，已經好啦。咁另外咧，話明如果香草啦，咁我哋咧就準備咗一系列嘅香草。咁咧其實香草方面咧，你可以選擇翻你自己中意嘅都可以啦。咁另外我哋準備咗一啲嘅粗嘅海鹽啦，有牛油啦，一個紫洋葱，一個檸檬，金筍咧我準備咗四條嘅。

大概咁大嚿啦，咁你自己中意咩形状都可以切嘅。好啦，咁切成咁样样就 OK 啦。好啦，咁我哋而家咧就切埋啲薯仔啦。咁薯仔亦都一樣啦，你中意咩形狀咧，就可以切呢個角位咧，咁就 OK 噶啦。好似切到咁大嚿啦，咁樣咧，我哋就可以咧將佢擺埋喺呢度啦。咁咧，剩低嗰啲咧，我就切埋佢啦。 好啦，咁我哋而家开始处理只鸡先。咁咧，我哋准备咗咧两种香草啦，包括有呢个 rosemary 啦，迷迭香。咁哋倒入个鸡嘅中间，跟住我哋落啲 times 啦，百里香。咁我哋呢啲香草咧就系啦，塞晒个鸡腔里面咧，我哋就炒。 好啦，跟住我哋加入咧就係 black pepper 啦，一啲黑胡椒，同埋一啲嘅海鹽。咁處理咗咧呢個內部啦，我哋處理埋個外部啦。咁外部我哋都搽少少嘅鹽啦。OK 噶啦，少少。跟住咧落一啲嘅黑胡椒都撒埋喺面。 好啦，咁我哋头先咧咪准备咗个柠檬嘅，我哋咧千祈唔好切开佢，呢个柠檬咧我哋系要成个咧塞入去鸡中间噶。系啦，咁呢只鸡唔好买得太细只啦，太细只塞唔到入去。好啦，我哋而家咧准备咗另外一样嘅腌料啦，就系咧我哋落咗少少嘅橄榄油啦，咁然后咧将头先嘅香草嘅一部分。 包括有迷迭香同埋百里香啦，咁咧我哋都捞埋落去先。咁咧喺呢个油嗰度咧，我哋就系捞一捞匀佢，用啲油。咁我嚟做乜嘢嘢嘅咧？好啦，咁我哋咧就同佢做少少手术啦。我哋咧将头先捞好呢一啲嘅誒香草加油咧，我哋咧塞喺皮同埋肉中间，系啦，好似做手术咁样。 好啦，其實呢個目的咧，令佢就係話，誒啲骨啊、啲肉啊都可以盡量入味啲嘅。好啦，然後我哋頭先咧準備咗兩嚿牛油噶嘛，將佢咧塞埋入去，中間喎，要用少少技巧嚇，將佢塞埋入去中間，係啦，慢慢嚟啦，因為咧個牛油開始溶。

咁樣盡量揾啲嘢少少嘅墊下佢個底啦。成只雞可以，啲汁咧可以落翻落。我哋咧就可以成只雞咧就擺落去中間好啦，咁擺好咗隻雞之後呢，你咪將所有嘅蔬菜呢 依你個兜有幾大啦？你個兜大啲，你咪買多啲咯；你個兜細啲，咪買少啲。焗之前咧，梗係要預個焗爐啦。咁我哋今次咧就用咧誒二百二十度。 好啦，預熱完畢之後咧，我哋就將佢擺入去焗爐啦。好，咁我哋今次咧就要焗四十五分鐘。

用咗精汽烤一模式咧，嗰啲嘢咧全部 j u i c y 啲啦，但系咧其實佢都係好香脆噶。望住佢咧，真係好想食。不過而家咧好熱，我哋切好咗之後咧，再試食俾大家睇下。好啦，真正試食時間就到啦。咁咧。 好期待試下嗰個雞係點樣樣嘅先，咁我食個雞髀先啦。嗯，咁肉質好鮮軟啦，同埋咧啲香草味入曬去，所以咧成一間好香。 我食完雞肉，我試下啲蔬菜先，有啲薯仔先。嗰啲蔬菜咧，放晒啲雞汁味、香草味啊、蒜頭味啊，全部入曬去，好好味。我今早都好清甜啊！ 就算焗咗咁耐咧，因為我用咗嗰個蒸汽嗯膠餃模式咧，佢都唔會有乾嘅感覺唔同你講啦，我要趕住食嘢啦，下次再傾啦，拜拜。多謝你嘅收睇啊！如果你中意嘅話，除咗可以 like 我嘅 YouTube channel 之外，記得 join 埋我哋嘅 Facebook 專業美食事處啊！拜拜。